世界は我がものであるそんなことはさせない になりたいなそそう今でもできるんじゃね